Karibu tuzungumze michezo. Na baada ya kuwasha moto mkali ambao mabeki wa timu pinzani kuuzima mikopo ni shughuli kubwa, taarifa kutoka ndani ya Simba Sports zinaeleza kuwa Mkataba wa mwanzo wa mshambuliaji hatari Jean Peleke ulikuwa unahitaji review, yani marejesho baada ya miezi sita kama atafanya vizuri na sasa amefanya kile alichokihitaji na muda si mrefu atasaini tena mkataba wa uhakika utakaomweka katika wekundu hao wa Msimbazi hadi mwaka 2025. Mkataba huo utakuwa na mabadiliko kadhaa ikiwemo maslahi na kumfanya moja kwa moja awe mali ya Simba Sports tofauti na alivyokuwa awali, lakini wakala wake amesema kwamba Beleke anafurahi kuwa Simba Sports na anataka kuendelea kuonyesha ubora wake akiwa na Msimbazi. Maoni yako ni yapi? Unaweza dondosha komenti zako hapa kwenye upande wa comments. Unakuwa umetisha kinoma noma. Until next time, Deus von Bismarck.